עזבי, עזבי, מה לי עסק? לא הייתי מבקשת ממך. למה לקחנו אותך בכלל? איך את לא מתביישת שבא? עזבי! אז בוקר טוב חברים, כאן סער קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות vibe חיובי. מי שעדיין לא רשום כמנוי, אז זה הזמן, ירשמו כמנוי ותפעילו את הפעמון. ככה פה תעשו את ה subscribe בשביל להצטרף למשפחה הגדולה ביותר ביוטיוב הישראלי, משפחת מייפיי. חוץ מזה אני מזכיר, חברים, הקולקציית קיץ שלנו כבר כאן, יש לנו גופיות, חולצות, כובעים, והכל זמין עכשיו באתר שלנו. עד סוף החודש אנחנו עושים משהו מאוד מאוד מיוחד. מבין הקונים הראשונים אנחנו נבחר קונה אחד שיחבור אלינו ליום הקולקציה הקודמת והחדשה, ודודי שובל, אומן הגרפיטי מספר אחת בישראל, בכבודו ובעצמו, יבוא יחד איתנו ויעצב לו את כל החדר, בדיוק כפי שעשה אצלנו בסלון, ובחדר גיימינג, ובקיר שם במסדרון, ובקירות החיצוניים של הבית. דודי, מה נסגר איתך, בן אדם? אני אוהב אותך. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר שלנו בכתובת myvibeshop.co.il ולהתחדש באחד מן הפריטים או יותר מהקולקציה החדשה שלנו. <laughs> מה נסגר איתו, אחי? קשני, מה מפילים עליך? אנחנו נקים את הבית עכשיו. זה כמו הג'טפק בפורטייס. בואו נחזור, בואו נחזור. קודם כל קמנו ליום של ניקיונות וסידורים לקראת מחר. מה יש מחר? חוזרים לשגרה. אחר אנחנו חוזרים לצלם את סדרת הטלוויזיה לעוד בידור ישראלי, וכל הבית צריך לראות פנטסטי. תוך כדי שאני מתארגן, מנקה ומסדר את החדר שלי, אפק פתאום בא אליי ואומר לי, שר, תגיד, אולי אני נצבע את השיער? מפה לשם, הוא עכשיו פה ושם, והוא צובע לאפק את השיער בלבן או סילבר, אני לא יודע בדיוק, אנחנו נלך לבדוק. בוא נלך לבדוק. אפק, אוקיי, מה קורה? פה רואים קצת את הצבע, כן, אבל זה צהוב יותר. משפחת אחרץ! אח שלי היקר! יושב עם העברה משהו כמו שעה. אחרי השעה אנחנו עושים לו שטיפה, והופכים לו את זה לאפור. אמרנו לו בלונד, אמרנו לו ירוק, אמרנו לו אדום. לא, הוא רוצה אפור. זה הרבה זמן נראה לי. יש לנו עוד השקה ועניינים, ואני עכשיו אסביר לכם מה הולך להיות. אגב חברים, מחק פתח סוף סוף את המסעדה שלו. מספרה! מספרה, מספרה. אני כל הזמן, אני חושב על אוכל, אני רואה את המספרה שלו. למספרה קוראים אמיגוס, ברבר שופ, ומי שרוצה לעוף על תספורות וזקן באזור שתולים, זמן להגיע לאחר. יאללה, אח שלי ממשיך את היום שלי, שיהיה בהצלחה. היום בערב אנחנו קופצים להשקה של הסדרה החדשה, אילת. הם הזמינו אותי, הם התקשרו ואמרו לי, סער, תגיד, בא לך לבוא להשקה שלנו של אילת? אמרתי להם, בטח, זה מעולה לי, זה תוכן, אני בא לצלם ולוג. ואז הם אמרו לי, לא, ולוג זה די בעייתי, אתה בטח תבוא, תעשה רעש ובלאגן, אנחנו מעדיפים שתבוא רק אתה. לא, לא, אני מעדיף לבוא ולעשות ולוג. אה, לא, זה מאוד רגוע, אנחנו לא רוצים בלאגן, אנחנו... לא, אני רוצה ולוג, אני מעדיף לעשות ולוג, אני באמת מעדיף לעשות ולוג. אתה יודע מה? אולי עדיף שלא תבוא סער? טוב, אז היום בערב... אנחנו מאחרים! הנה, הנה, אני בא. אנחנו מאחרים, קשני! אה, לא מאמין, היינו צריכים להיות שם לפני רבע שעה, ואנחנו עדיין לא יצאנו לשם. קשני, התקלחת? אתה רימית אה, אותנו. לא, אני... אתה רימית אותנו! אמרתי לך אם אני אבוא עם שערות. בדרך כלל לא, לא אכפת לי מה אני לובש, אבל זה השקה, אני יודע מה הולך שם. <laughs> שאני לא אתלכלך עם החולצה הזאת. אולי אני... טוב, בואו, בואו. <laughs> זה כבר. אנחנו מאחרים! אהב, מת, אני רוצה לאכול. אנחנו מאחרים, הכל החוצה. אני בכלל רציתי לעשות מונטאז' יפה, שאנחנו כאילו מגיעים בסטייל, אתם מבינים מה אני אומר? Ah, Jomagen, tengo Jomagen. וואו, וואו, חברים, איזה מטורף היה בהשקה שלא היינו בה. כמו שראיתם, איחרנו. ראינו את השני הפרקים הראשונים, והם היו מפחידים. היו מדהימים, אני לא רוצה לתת לכם ספוילרים, אבל אתם כן מוזמנים לצפות בהם, יעלו ביום ראשון בעוד שלוש, וכמובן שיהיו זמינים ב-VOD. שיהיה לכם בהצלחה, לכו תתמכרו לכם. מה <coughs> הבריאות, קשה טוב, מה מחכה לנו עכשיו? כמו שאתם זוכרים, אני עדיין חייב לשף תום אביב משימה בדרך השלום. צריך לעשות בעצם פדיחה במקום ציבורי. האמת שאין לי בכלל עכשיו, כנראה יש, יש לי רעיון, יש לי רעיון, יש לי רעיון, נו, נו, נו, מעשה טוב, תקשיב טוב מה שאני אומר לך עכשיו, לצעוק מי צריכה טרמפ הביתה, כי אתה ברכבת, ופשוט לקחת אותה הביתה. חזק, אחי, חזק, חזק, יאללה, אני עושה את זה. אז אנחנו צריכים בעצם להגיע לרכבת השלום ולחפש פרטנר או פרטנרית שירצו שנקפיץ אותם עד הבית. נכון, כי הרי הם ברכבת, הם צריכים להגיע לאנשהו, עם כל הפקקים האלה. עדיף להם לקחת רכבת. <laughs> וואלה, וואלה, יכול להיות. היי, מי רוצה טרמפ עד הבית? הפסדתי באתגר, אתם וייבריות? טרמפ עד הבית מישהו? אנחנו לא מוותרים, קדימה, לא מוותרים. טרמפ עד הבית מישהו? טרמפ עד הבית מישהו? מישהו פה רוצה טרמפ עד הבית? כן? כן? יאללה. עוד מישהו רוצה טרמפ עד הבית? אה. אה. קודם כל, איך קוראים לך? אלינה. אלינה, נעים לא מאוד. היא גרה בנתניה. גרה בנתניה? כן. מגניב! טוב, יש לנו מתמודדת אחת ונשאר לנו עוד מקום חברים, אנחנו נעשה את זה! אמרתי לך שנצליח. אתם לא מבינים על מי נפלתם. זה הולך להיות לכם הדדי. למה? כי אני מנהלת את כל הרשתות החברתיות של הצינור, ואני עובדת בצינור ובאדם. רוצות טרמפ על הבית? בשבסטר? מישהו פה רוצה טרמפ עד הבית? אח שלי טרמפ עד הבית? יאללה בוא. מה העניינים ברוכים הבאים למולית הכסף! ואת גם תל אביב, לא? לא, נתניה. שלום לאלינה. ו... אסף. כל אחד בתורו בעצם, תגיד את השם שלו, המלא, חיה שמתחילה בשם, מה צבע העיניים שהוא היה רוצה שיהיה לו, ותחביב. אלינה, נתחיל איתך. <laughs> אלינה, ארנב, צריך משהו יותר מגניב מחיה, מחלה. אנגינה, אנגינה, בקטנה. אני לא מכיר מחלות כל כך טוב. לא אי שפיות. וואו, אי שפיות, אי שפיות. אסתמה. אסתמה. אסתמה. שר אה, סטרפטוקוקוס. מאיפה זה? יש את זה, יש את זה, יש מה, זה חיידק. טוב לנו, קשה לי. אה, ניר. נמלה. נמלה, נמר. גל, גמל, מחלה בגימל. גרדת? גהקת. זהו, זה פה. פוני, פוני. יאללה, סף! יאללה, היידר, היה כיף. שמחנו, שמחנו, אחי. זה עולה ליוטיוב, הכל תקין, נכון? סלאם תקין. איזה גבר האסף הזה, יאללה. אה. אה. אלינה גרה 40 דקות נסיעה מכאן, כבר לילה. חשבתי שזה יהיה פשוט. תדעו שאין אתגרים קלים. אם זה בא בקלות, זה הולך בקלות. זה אתגר מספק. כי בקשר הזה, בזמן הזה, שנסענו ביחד, אנחנו מאוד התגבשנו. עכשיו באים אליי למסיבת פיג'מות. הגענו? שגענו קשה קשנית? הגענו, הגענו. קשה לי שאת הולכת עכשיו. יש מתנה? יש פרס כספי משהו? 100 רופי. כמה זה שווה בשקלים? אה, חמש וחצי שקל. בואנה, אני אחתום לך על זה, זה יהיה שווה הרבה עוד חודשיים וחצי. באיזה מדינה זה? הודו. זה הודו. אני לא יודעת אטוס הודו. את לא, לא תטוסי, זה כאילו בעסק החדש תפתחי בברכה. אין לי עסק, עזבי. אם היה לי עסק לא הייתי מבקשת ממך למה לקחנו אותך בכלל? איך את לא מתביישת שבא? עזבי! אני כועס <laughs> עלייך! זה באוטו! אלין! נא. היא שונאת שקוראים לה לא אלין. רק אורז, אני מתלהב מהאורז. וואו, איזה עייפות, חברים, היה יום ארוך, מהבוקר עד הלילה. יכול להיות יום שהוא לא מהבוקר עד הלילה קשה אוח. בטח. לא- יש המשך למה שאתה אומר? לא, שאלת שאלה, עניתי. מדהים אחי, תתחדש על השיער. תודה. העלית כבר תמונה או משהו? מה אמרו החבר'ה? וואלה אמרו יפה. אתה בא לאכול? לא. מה, מה אתה עושה, תגיד לי? אני מדבר עם אנשים שאני לא מכיר, אנשים רנדומליים סתם. זה פלטפורמה כזאת שאתה מדפדף וכל פעם אתה יכול לדבר עם מישהו נוסף. אנחנו דיברנו איתם מקודם. כן. ואפק, אחרי יום ארוך, צבע סוף סוף את השיער שלו לצבע אפור. אני הבנתי שעם הזמן זה הולך לאוויר, כן. נכון? זה להיות לא בהיר יותר. שזה מגניב לאללה. אני מת לעשות את זה, אני אגיד לכם את האמת, אני גם רציתי לצבע היום את השיער, אבל אסור לי. אני עכשיו מצלם את התוכנית טלוויזיה, וזה הצבע שהם רוצים שיהיה לי. אולי עוד שלושה איזה יפה הוא צבע את השיער. כן, אחי. כן, כן, זה יפה. הוא מפרגן לעצמו, כן, כן, זה יפה. זה יפה, אני יודע, אני חתיך רצח, כן. אה. היה יום שהתחיל ככה, ואז ככה, ואז ככה, ואז ואז ככה. אבל זה מגניב, וזה מה שיפה בימים שלנו, הם מאוד דינמיים, צריכים לקבל את זה, אלו החיים, הם מפתיעים, אתם לא יודעים איפה זה יבוא, וזה בסוף בא. ואני יודע שכל מה שאמרתי עכשיו נשמע מעורפל לחלוטין. אז זהו, חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שחויכתם. shout out ענק לרון בראל על הוולוגים האטרקטיביים שלו. רון, אתה עושה את זה מגניב לגמרי, ותמשיך ככה. חברים, אם גם אתם רוצים לקבל shout out, ומי שלא יודע, shout out זה תזכורת פרסומית כזאת, כל מה שצריך לעשות זה להוריד את אפליקציית ולוגר ופשוט להתחיל ליצור. אני מטייל באפליקציה, אני רואה את הוולוגים שלכם, ומי שמעניין אני אתן לו shout out. מה זה פה? יש לי עכביש בחדר, הוא מסוכן, הוא ארזי, הוא יכול להרוג אותי. אבל אני לא אהרוג אותו, אני מסתדר עם עכבישים, אני לא עושה דברים כאלה, אני והוא ככה. אה, יש לי מאוד קשב וריכוז חברים, בואו נחזור לוולוג. אז כמו שאמרתי חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני עכשיו הולך לאכול סוף סוף אחרי יום ארוך ומפרך, אז אנחנו ניפגש בפרק הבא חברים, להבטיח.